Këtu mund të prishet edhe telefoni, apo ja? Jo? Ça bëre? Idetë kushtojnë, zemër. Do marr të riun tani. Atje po shkoj. Po kjo s'ka asgjë Asgjë Po është në rregull moj është në rregull, vetëm boksin ka Këmë të ka rënë në ujë Në ujë, ujë, ujë Ma jep këtu Ujë, ujë, po 5 minuta punë kam unë 5 minuta punë Sa të shkoj te një shoku im Këtu afër është 5 minuta Ta rregulloj direkt Kur të vij e ke gati 5 minuta këtu prit. Shko, shko. Direkt. Se s'ke faj ti kam faj unë, po ha. Përshëndetje. Përshëndetje. Ëm mund të më ndihmosh me diçka të vogël? Po patjetër. Jo, është boksi. boksi. Ka një problem me boksin. I veshit apo boksi poshtë? I veshit. I veshit. Ëm nuk nuk dëgjohet mirë, mund ta po, riparojmë pak? Ia rregullojmë në sekondë. Okej. Okay. Duket m'u ja bën duket. Më fal o shpirt se nuk e pashë për zotin s'e pashë. Po normal ti asgjë sheh pikën andej me vrap se kush të merr në telefon normal. Hajde hajde do të blej unë telefon të ri direkt. Vetëm mos u mërzit. Mos u mërzit, të lutem. Ta blej unë telefonin e ri, ça deshe? Ta blej unë. Telefon të ri? Po telefon të ri pra. 12 Pro Max-in? 12 Pro Max-in. Gold? Ça ngjyre të duash ti, ta blen shpirti jot, mos u mërzit. Me vërte? Po më premto që do jemi në rregull bashkë. Të dua, jemi mirë.